Ja, hej. Eh, ikväll tänkte jag att vi skulle jobba med en polska från södra Dalarna. Den är, efter, nej, inte efter utan av en spelman som heter Udd Axel. Och eh, han kallar den här låten för Grinpolska. Och kommer väl aldrig att få veta om han var ledsen när han gjorde låten eller om han gjorde en ledsam låt som han då kallade för grinpolska. Det får vi aldrig veta. Men den går i A-moll eh, och jag spelar den jag spelar den tre varv. För att första varvet så spelar jag väldigt enkelt. Andra varvet spelar jag, då låter jag lösa strängar klinga med. Och tredje varvet tillbaks till enkelt. Så vi tar jag tar den en gång nu, tre varv. Och sen får vi se om jag behöver ta den sakta och utan drillar och sånt där. Men vi tar den. nästan gråtfärdig av den här låten. Men vad är det att säga? Eh, tonarten är ju A-moll och eh, första reprisen är ren A-moll, samma toner som C-dur. A, B, C, D, E, F, G, A. Sen här nere Där är det Giss. D-strängen. Så det är en A-moll, ren A-moll fast med giss på D-strängen. Så den som är lite obestämbar. A-moll med F, G och giss på D-strängen. Vi tar den sakta utan allt, bara alltså utan drillar och bara själva meloditonerna. alltså A, G, F. Lägger på alla tre. F, G, A och så antar jag alltså. AGF, eller ja. startar på A men den tonen finns ju inte utan det blir GFE va? Och ibland lillfingret på E. Särskilt när jag kör med dubbla strängar för då vill jag ha lösa E-strängen har tillräckligt med verktyg för att göra din version. Och drillar och sånt. Och bara... ja. Det är ibland bakåtdrillar och ibland framåtdrillar. Ja. Eh, det är så personligt så det får du bestämma själv. Nu tar jag den tre varv bara för att den är så fin. Men jag tror att det här kan räcka för idag, va? eller ikväll. Lycka till med din version. För det är den som räknas. Tack för idag, slut för idag. Vi ses när vi råkas. Hej då!